तलवार से टूटता है टूट गया है मेरे को लगा नहीं टूटेगा दो फटके में और बंदी करूँ बहुत गलती नहीं करूँगा और जा देने ले पास से दे ले पता इसके तो हो गया दे आ भाग भाग भाग भाग भाग भाग चलो चलो पीछे चलो दो फटका दो फटका से ज़्यादा नहीं लग दूर नहीं अरे अरे कूद रहा है अभी ये खत्म हो गया खत्म हो गया I know. अरे वो ये ना डोर अरे ऊपर से गोले भी बरस रहे हो हो बच्चा बच्चा बच्चा बच्चा, बच्चा। ठीक है यार क्या सस्ता है ये एकदम ये मेरे को ब्लू एनर्जी भी दे रहे खत्म खत्म क्या यार इतना बस खतरनाक ज़्यादा था ये बिल्कुल खतरनाक नहीं था I need some gems, man. It's easier.